Yo me la vivo siempre marihuano, marihuano. Todos los días los ojos tumbados, Nosotros estamos haciendo la verdadera materia. Quiero más feria, más, más feria. paso que vengas a fumarle Mira cómo vamos a multiplicarle Money, Tú no sabes, no te iguales Nosotros no somos iguales Nosotros sí salimos de las calles Nosotros nos arriesgamos a diario Todos los Mira que en el vecindario pasa igual que yo Pero yo ando morado Siempre bajo del agua pa' que no cague el palo A veces resbaló en ese error Y la chota me pone un cerro No hay pedo con dinero, baila el perro y la perra También la cerda Las cerdas, fucking chota salmoni